Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku recenzja Call of Duty Vanguard. No to zapraszam was serdecznie, zaczynajmy! Nowa odsłona Call of Duty przynosi nas z powrotem w realia II wojny światowej, więc zacznę od tego, że gra jest naprawdę przyzwoicie zrobiona i widać, że twórca zadbał tutaj o klimat. Z jednej strony gara oferuje nam bardzo ładną oprawę wizualną, a z drugiej strony zaś model fizyczny postaci jest troszkę toporny. Jednak w tej części nie przeszkadza mi to ani trochę, a wręcz przeciwnie, osobiście uważam, że dzięki temu gara jest bardziej stylowa i w mojej ocenie dobrze oddaje mroczny klimat II wojny światowej. Teraz powiem nieco o systemie walki, jest on dość trudny i nieraz trzeba się nawysilać, aby zdjąć wroga. Mnie osobiście takie rozwiązanie się bardzo podoba, ponieważ wzmacnia klimat realiów czasowych, w jakich osadzona jest gra. Jednak co niektórych graczy, taka mechanika walki może irytować, a zwłaszcza tych, którzy przyzwyczajeni są do łatwiejszych mechanizmów walki. Mnie natomiast irytowało inne rozwiązanie, a mianowicie to, że za przypadkowe trafienie swojego sojusznika jest kara w postaci ładowania gry od trzech odpadł. Uwierzcie mi, to się zdarza naprawdę dość często, zwłaszcza na początkowym etapie przygody z gorą. Teraz powiem nieco o warstwie dźwiękowej gary. Warstwa dźwiękowa gary jest naprawdę bardzo dobra. Wybuchy, wystrzały, etc. To wszystko dodaje tylko klimatu grze. Co najbardziej mnie cieszy to fakt, że gara zawiera pełny polski dubbing i jest on całkiem niezły. Zaś jeśli chodzi o minusy, to najbardziej ubolewam nad tym, że deweloper potrafi potraktował kampanię dla pojedynczego gracza bardzo po macoszemu. Dlaczego tak uważam? Ponieważ kampania singlowa jest bardzo krótka, a szkoda, bo ma bardzo wysoki potencjał. Moim zdaniem powinna ona stanowić główny trzon rozgrywki. Deweloper znów jednak postanowił skupić się bardziej na zmaganiu wieloosobowych. Zachęcam Was gorąco do zostawienia własnych opinii pod materiałem, czy Waszym zdaniem to jest właściwa strategia, czy może może bardziej wolelibyście rozbudowaną kampanię fabularną. Ja osobiście skłaniam się bardziej co do tej drugiej wersji, czyli do bardziej rozbudowanej kampanii fabularnej, ponieważ ciekawa oraz rozbudowana kampania fabularna jest dla mnie podstawą w każdej grze. Natomiast toryby rozgrywki wieloosobowej w różnych parach stanowią dla mnie tylko miły dodatek i nie przykładam do nich zbytnio większej wagi. Teraz szybkie podsumowanie. Nowe Call of Duty jest grą o ogromnym potencjale, który moim zdaniem został zmarnowany. Zatem czy poleciłbym ci tą grę? Hmm, Trudno jednoznacznie stwierdzić. Jeżeli jesteś fanem dobrych strzelanek w realiach II wojny światowej oraz lubisz rozgrywkę wieloosobową, to ta gra powinna Ci przypaść do gustu. To raczej nie pożałujesz jej zakupu, zaś w innym przypadku radzę Ci poczekać na dobrą promocję. W tym odcinku to na tyle. Zostaw suba, łapkę w górę, do usłyszenia w kolejnym odcinku już niebawem.